masivos, represión sindical, pobreza, exclusión, emigración e maior desigualdade social. Afectou a sociedade civil en xeral, clase traballadora, sector agrogandeiro, pensionistas, enfermos crónicos, anciáns, infancia, pero dentro de cada un destes grupos sociais afectados, as mulleres sufriron máis as consecuencias. Somos as mulleres as que mellores expedientes temos nas universidades e na ESO pero inda siguen sendo minoría nos sectores máis avanzados da nosa industria, na investigación ou nos postos directivos. Segundo o informe de impacto de xénero que acompañaba os orzamentos 2015, as mulleres teñen unha presencia minoritaria como investigadoras principais nos proxectos de investigación, sendo especialmente reducida no ámbito universitario, onde só o 29,8 dos investigadores principais son mulleres. En 2012, Leros en Galiza, sin embargo, 500 448 tesis doctorais, o 54,20% foron lidas por mulleres. Sin embargo, o 80% das mulleres con emprego pertencen ao sector servizos. No sector tecnolóxico galego traballan alrededor de 15.000 persoas, das que o 38% son mulleres. Sin embargo, só 17,3 se dedica a funcións TICs fronte ao 52,9% dos homes. De total do personal dedicado a I+D+I, nas empresas TIC, só o 18,4% son mulleres. O acceso, o acceso das mulleres ao mercado laboral non se produce coa mesma intensidade. O emprego masculino repuntou un 70% máis que o femenino e o paro femenino descende menos da mitade co masculino. O paro afecta a máis mulleres que a homes no noso país. Afectan tamén máis as mulleres que os homes os contratos temporais e a tempo parcial. As mulleres teñen as condicións laborais máis precarias presentan unha maior persiste ademais a desigualdade salarial que ademais se incrementa ao longo destes anos de crise pasando no ano 2010 dunha fenda salarial do 13,5% a unha fenda actualmente do 24% No ano 2010, a porcentaxe das salariadas con salarios baixos galegos era é do 17,4%, mentras que no 2006 era do 13,9%, é dicir, os salarios míseros para as mulleres van en franco aumento. Existe ademais unha segregación horizontal por sexos de maneira que as mulleres ocupan determinadas, determinados sectores. Falta corresponsabilidade nas tarefas domésticas. As mulleres participan menos nas actividades de formación continua. Hai unha, mellor, unha menor presencia de mulleres en postos directivos. A taxa de actividade dos homes supera 9,5 puntos a das mulleres. O traballo asalariado das mulleres presenta unha maior dependencia do sector público. Ao risco de pobreza ou exclusión social está no 24%. O 20,9% dos fogares con nenos a cargo están en situación de pobreza e este número aumenta ata a mitade se falamos dos fogares monoparentais que están en xeral ao, ao cuidado de mulleres. Polo tanto, a nosa a emenda vai neste sentido para porque consideramos que o problema da muller, da discriminación da muller no ámbito laboral está moi ligado coa discriminación da muller en moitos outros ámbitos da vida e que non se pode avanzar na igualdade por parte, senón que hai que crear unha política que abarque todo o que afecta ás mulleres e todo o que a discrimine. Por eso, na, na, na emenda que presento, presentamos medidas para modificar a política de vivenda, a política enerxética, establecer un salario social, potenciar o plan de banda larga para toda Galiza, presentar un plan de incentivación para a creación de emprego cualificado baseado no investimento en I máis D máis I e na contratación da xente moza, instar o goberno galego a promover unha negociación colectiva de ámbito galego onde se, eh, se busque o obxectivo de acadar progresivamente a igualdade salarial e tamén a eliminación do punto 7 da eh, iniciativa do Partido Socialista porque os sacrificios económicos impostos aos traballadores deben reverter nun incremento superior cando mellore a situación económica. En todo caso, súa derogación da contrarreforma poderá devolver a negociación colectivas o papel dinamizador da economía e garantir os dereitos da clase traballadora. Engadimos, ademais, Remate, pois se remato, outros puntos que, bueno, xa os leen como derrogar o Decreto Lei 3-2012, o artigo cento, a modificación do artigo 135 da Constitución. Esperemos que o Partido Socialista acepte esta emenda que simplemente busca eh, eh, ampliar o, as garantías para a igualdade das mulleres. Nada máis. Moitas grazas. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Izquierda.